лузень. Ну и что? Был вчера. А сейчас? Не вчера. Новый ну, день. Новый день Ну и что? Был вчера А сейчас Не вчера Новый день